Привет-привет! Вы в гостях у Аси и Лёли. Сегодня мы будем плести конфетку. Конфетка с сюрпризом. Внутри будут вот такие два леденца. Со смайликами вот. А упаковочка будет вот такая. Но я буду плести саму вот такую оберточку оранжевым, а по краям будет голубым у меня. Приступим. Для начала нам надо сделать вот такую вот одну, э, две конфетки вот такие. Для этого я буду использовать мятный цвет. И э, для начала мы, мы должны сделать глаза. Берем одну резинку, и э, накручиваем ее э, на любом месте. четыре оборота. Раз, два, три, четыре. Вот здесь нам надо, на противоположной стороне надо тоже накрутить 4 оборота. Раз, два, три, четыре. Под глазками нам надо сделать щечки. Они у меня будут э, эм, мятного цвета. То есть и э, лучше розовенького вот такого. Тоже накручиваем 4 оборота. Раз, два, три, четыре. И здесь тоже. Под вторым глазиком. Раз, два, три, четыре. Теперь нам надо сделать ротик. Мы будем его делать черненьким. Вот тут на, посередине щечек. Э, ну, посередине щечек. Раз, два, три, четыре. Вот получилось у нас такое личико. Теперь приступим накидывать резинки. Я беру мятный цвет и накидываю по две резинки, как звездочка, с середины на, на другие столбики. По две резиночки. накинули, и посередине надо взять две резинки и накинуть три или два оборота. Раз, два, я накинула вот два. Теперь мы отодвигаем эту резиночку, закрученную в два оборота, захватываем самую верхнюю. Мне немножко спало это и накидываем на тот столбик, которому она принадлежит. Отталкиваем опять э, резинку, закрученную вдвое, берем опять самую верхнюю и накидываем на столбик, который она принадлежит. И так делаем по всему кругу. Вот мы это сделали. Теперь мы должны щечки, глазки и ротик скинуть на середину. Берем э, 4 резинки закруч... закру... закрученные и скидываем вот сюда на середину. Также делаем глазки, скидываем на середину. Ротик. Ой. Скидываем на середину. Переворачиваем, чтобы было нам удобнее. И скидываем опять щечки, и глазки. Скинули щечки и глазки. Теперь нам надо накинуть три обычных слоя. Берем пару резинок и накидываем э, вот так вот э, с, э, с левого столбика на правый. по всему кругу. Вот мы накинули. И теперь 4 нижних резинки скидываем на середину. опять скидываем по 4 резинки. Нам надо сделать таких же слоев еще двое. Опускаем вниз резиночки, берем еще пару резинок и накидываем их. Мы делаем уже второй слой. Надо будет сделать еще один. надо накинуть такой же последний слой. Опускаем все резинки вниз. Берем еще пару резиночек. Накидываем по всему кругу. Накинули на 4 резинки, скидываем внутрь. и последний столбик. Вот мы скинули, и наша конфетка готова мы ее должны выдвинуть снаружи. Вот такая, и нам надо ее снять со столбика. Возьмите две резиночки, отложите их, и теперь снимаем все резиночки на крючок. Заводим, снимаем, заводим, снимаем. Ничего. Осталось нам два столбика. Двигаемся дальше. Вот и последний столбик. Вот мы сняли. Теперь берем эти две резинки, накидываем на крючок и скидываем все резинки на этот крючок не легче пальцами. И последние 4 резиночки скидываем. Подтягиваем. Смотрим, чтобы ничего не захватили. И накидываем конец на крючок. Из этого надо сделать петельку. Вот мы затянули. Вот наша конфетка готова. Вот она получилась. Ротик, щечки и глазки. Вы э, можете видео отмотать назад и сделать еще одну такую конфетку. Я уже ее сделала. Вот такая она получилась. Теперь э, приступим делать упаковочку вот такую для конфетки. Она, э, э, вот эти края у меня, у меня будут голубенькие. Начнем с них. Берем одну на резиночку. Сейчас надо нам столбик поправить. Одну голубенькую резиночку накидываем на э, самый первый столбик и перекручиваем нам надо сделать таких 7 столбиков. Берем, перекручиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот, и семь. Теперь мы должны э, накинуть вот сюда, на верхний столбик. Тоже закрутив его. Вот. И также вот сюда вниз опять. И здесь тоже мы должны сделать до конца вот так вот э, такие оборотики. вытянули все резиночки как можно опускаем вниз. И накидываем теперь одну, все равно по одной резиночке, просто обычный вот э, слой вот такой. Это мы уже делаем, делаем второй слой такой, такой. Еще надо сделать таких два. Только вот таких, которых я сейчас накидываю. А всего должно получиться четыре. накинули. Теперь две резинки, которые, ну, здесь у нас одна резиночка, скидываем ее вот сюда внутрь. А вот здесь уже две их, надо скинуть внутрь. И так дальше. разворачиваем и также скидываем э, внутрь. И таких же самых слоев, которые я только что, э, слоев, э, которых я только что сделала, мы должны сделать 4. Два мы уже сделали, осталось еще два. два слоя. Это уже третий мы накидываем. Заканчиваем мы уже третий слой. Хочу напомнить, мы делаем сейчас вот такую вот штучку. Теперь снимаем резиночки опять внутрь. Здесь одна, здесь две внутрь. Здесь две. Вот. И делаем последний слой. Опускаем серединки ниже. мы делаем вот последний слой. Ну, не последний слой конфетки, а последний слой вот такой вот штучки. теперь скидываем резиночку и э, резиночки внутрь. Ну, вначале одна, а теперь пойдет две. Берем две резиночки, скидываем внутрь. Две резиночки, скидываем внутрь. Берем две резиночки и скидываем внутрь. Вот, мы доделали уже вот такую вот штучку и приступим к самой вот такой оберточке. Она будет у меня оранжевым цветом. Берем одну резиночку и накидываем так же само по всему кругу. Не скручивая восьмерочку, а обычный слой. таких э, слоев надо сделать 8 штучек. Мы делаем пока один первый слой. Мы два слоя сделаем с вами, а остальные шесть нам придется сделать без вас. И скидываем по две резинки внутрь. Они пока у нас голубенькие, но скоро они будут у нас оранжевые. дверь, значит внутрь. Вот, мы первый ряд сделали. Чтобы не запутаться, вы можете отлаживать резиночки. Мы сделали первый ряд. Теперь делаем второй ряд. Опускаем все резиночки ниже. накидываем опять обычный слой. Вот мы уже сделали второй слой, теперь осталось скинуть резиночки внутрь. Здесь одна резиночка, здесь две резиночки, здесь две резиночки внутрь, здесь две резиночки внутрь. Вот так вот мы скидываем опять на этом ряду две резиночки внутрь. Вот видите, второй ряд мы сделали, надо отложить еще одну резиночку. Так надо сделать нам 8 рядов. Я сразу положу 8 э, резиночек. 4, 5, 6, 7, 8. И считаю, что мы 2 уже сделали. Теперь осталось таких же сделать 6 рядов. Я думаю, мы сделаем это за кадром. Не, не. Эм, третий ряд мы сделаем сами. Раз. Я уже делаю третий ряд. Вот, сделали третий ряд. И резиночки скидываем опять внутрь. Две резиночки внутрь. Две резиночки внутрь. И так на всех столбиках. Вот здесь самое сложное. Можем взять вот здесь две резиночки и скинуть ее внутрь. Переворачиваем для удобства станочек. Продолжаем скидывать по две резиночки. Скинули. Уже осталось нам сделать 5 таких рядов. Это немного. Мы уже четвертый ряд накидываем а вот этот. И скидываем опять резиночки внутрь. Сначала с правого ряда, а потом с левого. Или как вам удобно. Там две резиночки, скидываем внутрь. Две резиночки внутрь, две резиночки внутрь. Если вы хотите сделать глазки, вам надо на этом э, ряду вот здесь сделать э, глазки, вот здесь и вот здесь. У меня будет конфетка как настоящая. сейчас вот эта голубенькая упаковочка подтянется и возьмет большую форму. Серединочки скидываем. Нет, э, протягиваем вниз. Вот нам осталось сделать 4 вот таких ряда. 4 ряда это не так уж много. посчитать, что мы этот ряд уже сделали. Осталось вот у нас три ряда. сейчас эта конфетка формочку не взяла, я потом покажу, как сделать ее конфетной. резиночки опускаем вниз. Накидываем еще один ряд. Это уже нам осталось три ряда. Вот накидываем. Накидываем уже пятый ряд, осталось три ряда. Да пятый уже делаю. На шестой. Шестой вроде.